सुरमा काला बुला ते लारे नी मूते मस्कारा झूठा पर्दे पावे नी किन्ने आ पीछे लाए ते किन्ने जाने नी गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटते तारे नी चलते प्यार सोनी डाली चलते प्यार